Hoy yo freno feo, voy a me... <clears throat> espérate, espérate, espérate, ahora sí. Hoy un freno feo, voy ponerme lo mejor que tengo en el closet. Hoy me sale eh, un video pa' TikTok, en la cima voy a grabar y el que no me quiera ver, que me, y la careta se la vi. Pues no me paga la renta, no me paga la guagua. No me importa quién comenta, si mi día se revienta. No me paga la renta, no me paga la guagua. No me importa quién comenta, si mi día se revienta. Que rueda,